koto, nē. Kite, nō reira, kāre, kāre i rawa. So, rodi te reo papa a, te, te teia tū kimi ki te anga, the description and documentation o tētahi reo. E, e tū kimi ki te anga nō roto mai i te, te tūranga o te linguistics, te kimi ki te reo, nē. Mako, marama? Marama. Ai, kua kite takere koto, nē. Kare me au, teia. Ai. So, teia, teia tutu, e tutu no, no te anganga, e anganga matora, nē. Anganga, rua rara no roto i tetahi puku, ne. Anganga Mataora, toku kimi ki te anga. Ok, so i teia popongi, e, e toru te tumu, whakatomoanga, e, te, te me rua, um, te, te kimi ki te anga o te tū o te krama, te, i, i, teia, i teia kimi kiteanga. Nui, ne, kua kite koutou. Ko te tai, me marama tātou i te krama, me marama meitaki tātou i te tū o te krama, me marama meitaki i aka pē e amani ia te kupu, te tāki ato, te tāki ato kōrero, te kōrero nui, o unu anga, i te umere o te reo, ne, e, e, o unu, e umere, e, e reo pakari te reo, ne, me marama tatou i te reira, ka nui atu te inengaro i te akono anga o te reo, ne. Kua kite koutou e, i tetahi taime, a, te manako o tētahi tangata, oh, kāre e me o ono te reo Māori, e me māmā ua kāre e kiko, ne? tētahi manako kino. E, me taui te reira manako, ka tupu te inangaro, ka, ka tupu te rekereka, ne? E, tano? Ai, tano, ia. E, e, ko te toru, no te vairanga reo, me e vairanga reo, mei te, uh, te, te ngā in YouTube, tō tātou ngā in YouTube, tō tātou portfolio, tō tātou au kōrero, e vai ranga reo te reira. Ka rauka te vai ranga i te tauturu, i te api i anga, nē. Ko e tō tātou anga anga nui, nē, a, a mani vai ranga reo, nē. E, e tauturu i te poapi i, e tauturu i te tamariki, i te tangata api i reo, nē. E, Um, ko te, te, te me a, ka rauka te au teata reka reka, te au pākau reka reka i roto i te reo, i te ake epepa, i te tamariki, i te arara, i te reo. E, ne, so, koea tētai tumu nui, kia, kia kimi i au, i tētai rāwenga e ake epe epe te tamariki i te, i te inengaro, i te arara, i te reo, ne, e te aka ora i te reo, ne. E, tō tātou anganga i konei, nē. E, e te, te me rima, e, e me maromaro a te iapa, pēnei ka tupu te me kino e ka rewa a rara e, e a rara toi, pēnei e, E me kino, ina ra, penei e, ka tupu. Ka rauka ia tatou i te aka ora aka ou i te reo, me vai ra i te aka kiteanga o te karama e tetahi ou akaraanga i roto i te nga i vairanga reo. So, me tupu teia me kino, ka reo e, e me kino ki aku, marumaru a, but me, me tupu, Kare, kare e ngaro katoa. Ka rauka i a tātou i te aka ora, aka ou, mei te tautoru o, o te, te poka karāma e te ou wairanga reo. So, koia te tumu e, e rawe ana ou i teia angaanga. Nō te aroa i te reo, nē, mārama koutou, nē. Kāri, kāri teia ou manako e me ou nō koutou, nē. e me maromaro a, e teia, um, teia tangata ko Tao Te Dixon, e, e, um, e toonga reo no Aotereiria, the linguists i Aotereiria, teia tona manako. Language is the most precious human resource. Each mm. language has a different E me poapinga tei a tū kimikiteanga kia kite tātou i te angaanga o te te roro o te tangata, i te angaanga o te te kōpapa o te tangata. Nā roto mai i te aume tuke tuke o te reo, te au reo o te ao. So, kāre e angaanga nō tātou ua, no, no, no tātou te kuki aere ni, ua e anga anga no te, no te tangata kā tōtō, no te, te, te māramatanga o te, te, te tū o te tangata. Me mārama tātou i te tū o te o reo, nui atu te māramatanga o te tū o te tangata, me, me o onu. teia me te, te uh, linguistic diversity, ne? Eh? So, e mea poapinga no tātou, te iti tangata kuki ārene, e, e mea, e mea poapinga no tātou katoa, te, te tangata katoa, te ao. Eh. Eh. Tano? Tano. Mako. Ok, so ko te me pōwhapinga no te apupungi, te rāwe ngā kimi kite, ne, te methodology, e ake pē e au e, e rāwe i teia kimi kite anga. Uh. e au rāwe ngā. ko teia, ko teia kimi kite anga, e, e au rawenga, mixed method, mixed methodology, e au methodology. Kāre, e taʻi rā e te rawenga, e, e, e au rawenga. Um, ko, te, ko, te, ko te taʻi, e, e, e ara ia nei, descriptive. E? So, ākara, ākara, matatio i te, i te reo, manako, arara, e aka pe e te ākaraanga o te reo. And, a, te rua, tētahi me tā matamata, experimental, eh? so tētahi taime, ka manako i tētahi manako, e, e, e rawe ana tētahi me mei teia, āmani au i, i tētahi me tā matamata, Qualitative, ākara i te kōrero, ne? ākara i te kōrero, manako i roto i te, te kōrero. Tētahi taime, quantitative, tā rē, tā rē au i te kupu, tā rē au i te tū tāki atu kōrero, tā rē au i te au matau teia i, i, i te kimi kiteanga, te nui te au kimi kiteanga e um, a kāri atu nō roto i teia tūranga um, a kārianga, but kāri, kāri, kāri rau ki āku i te, i te anganga mei teia, no te mea, kāri e tai rai te, te result, nui, nui, ne? so, um, And I, I'm sure that uh, you will be talking about this again. Would that be right, um, Corin? Yeah yeah, this is a um, this is a very common way of uh, presenting um, your writing a short paper or writing a big thesis or anything like that. Uh, many many um, types of research projects get organized in this way. So it's an important thing to know about it, and I'm sure you'll learn much more about it. But um, my kind doesn't work for that because I don't have a question and an answer because I'm describing a great big thing and talking about lots of elements of it. And so I have mini versions of that, but I can't do my whole story in that format. Yeah, which will be different from a lot of a lot of the other ones you'll see will uh, be presented in this format a bit more straightforwardly. But that's the difference between um, that type of study and this particular kind, which is the describing of a language, which is its own special sort of um, genre or type of research. And Michael? Um, okay. So all these things here, I'm sure you will, um, I've had the misfortune of being first, so I'm showing these words when you haven't met them yet, but um, I'm sure you'll come back to all of these ideas again. Would that be right, Corinne? Yeah. Yeah. um, so don't worry if it isn't all going in there right now this was this is going to be the first of lots of times that you'll encounter these things yeah okay ko teia te vairanga, e, ko te corpus of text, just means uh, e koi koi anga o tētai au kōrero um, i roto i tētai puka i teia nei i roto i tētai roroira. Ne. Um, but the corpus of text koutou i teia waeranga, ne, me, me āmane i koutou i tēta, i tēta poto tuku ki rongi a YouTube, nui atu te waeranga, ne, so nā koutou, nā tātou e, e anganga i teia anganga te waeranga, ne. Mako? Ne. Manui au, e, e poka kupu takere, so kāre, kāre e anganga nāku, ko oti. e, e, e rua puka kupu meitaiki, ko teia nā Savage, ko teia nā Views mā, e, e mako, mako teia o um, puka, um, puka kupu, e, e me i rongi i te roruira i teia nei, nē, eh? So, manuia, e, e, uh, te vai nei tētahi uh, puka, inā re tētahi manamana tā ka rero ki te oko i tētahi mea, oh, ko, no te mea ko oti te nene i ia, nē, so ko teia, ka rero ki i te oko, ko teia um, e mea kua nene i ia, but ka re ko teia, nē. So, manuia te mea i rongi, i, i rongi te roruira, but, eh. So, ka reo i anganga i teia, te anganga o te, um, Te puka kupu, ina ra, ko teia ko te vaeranga, e ko teia ko te karama, ne. Kua kite koto, ne. Muri te tato. Eh. But, nā mua, nā mua i teia anganga, e nā mua i te au Anganga kimi ki te anga, ka tōtō, tāku anganga, tatau puka. Nē, ka kua tatau au i tētahi puka, a, nō te, te kimi ki te anga o te reo, e, nui, nui, nui, tatau puka nō runga i te, te au, tūranga o te au reo o te ao. So, I, te, i tētahi uh, pupu reo, uh, pē, peia, pēnei, pēnei, pēnei e, mei teia te, te, te, so, sorry. um, rāra papa a. So, nā mua, rāra Māori, nā mua, ka tatau au i tētahi puka ka tautoru te, te kimikiti e anō runga i te reo, i, i te, te tangata kimikiti i te reo au, ne? So, nā mua, a pi i koe i te, te, te linguistics, nō runga te, te tūanga o te au reo. So, tētai pai. E tētai atu pai, ka tatau puka nō runga i te au reo Waitata. Eh? Te reo Māori Aotearoa, te reo Taiti, te reo Āmoa, pēnei e te reo VT, te, tēta i au reo Vanuatu, te reo i roto i te kōpu tangata o tō tātou reo. Eh? Um, e nui te kimi ki te anga nō rongo i te reo Māori Aotearoa, nō reira, manui au, ka tatau au i te au kimi ki te anga, ka tupu te manako, oh, Pēnei e, mei teia, pēnei e, mei teia, e, e oti. Ka matamata au, me e, ai teitei, me kāre, ne? So, um, just to think that was a bit haphazard, so I'll summarize that in English. So, of course, at the beginning, you have to read a lot or study a lot generally about the, the thing that you're learning about. And so I had to learn a lot about linguistics broadly, like the linguistics of all languages and patterns of all the languages in the world and what's common and what's un, what's rare and how are the various ways that things could work in a language so that I know the kinds of things to look for. And that's how I know that I have to learn about the sounds, the tanganga and the words and the phrases and, and all of that kind of stuff, because that's the things that all languages have. So I have to understand how they work in, in our language. Um, so that's the general thing. But then you also have to learn about uh, anything that people have already studied closer to the thing that you're studying. So um, or learn about what people have discovered about Māori Aotearoa or what people have discovered about um, Āmua, Reo or etc. because that can point you in the right direction to ask the questions for the thing that you're looking at. So we know that um, Māori Aotearoa is closely related to our, our Māori. And so if Māori Aotearoa does a particular thing, it's a good idea to check if Māori cookie identity does that thing or not. And then we can say, yes, it's like that, or no, it is a different way. And slowly but surely we go through all the little the little bits and pieces. Um, so, but doing a lot of reading is going to be common for everybody, right? Everybody who's done a big research project has read a lot of books. it's uh, can't be avoided. but um, okay, Mako Taka. Meitaki, Meitaki. Got put off looking at my um academic books made me forget how to talk. Put myself off. okay, so, nā mua, tātou puka, tupu te manako, e a, e a tāku e kimi kite, e, i E meinga tā, kua kite e koutou, nē, nō, nō te mea, ā, ka tātā koe, ka tātā koe i runga i te ilan, nē, anga ngā, ngā tā, anga ngā mārie, nē, nui te anganga, e, nui te anganga i te, nēne i, nēne i tātā, aka rongo, aka au, aka tika, tātā, aka tika, tātā, aka tika, e, eh, so, nui. Māri, e. Eh, but, e oti, nui. Nui te vairanga, nui te au kupu i roto i te vairanga, e, eh, ka rauki au i te kimi i roto i te vairanga, ki a tāmatamata me e, me teia, me kāore mei teia, nē. Eh? So, ko, ko teia te data o tōku kimi kiteanga, nē, ko te data, te wairanga reo. Eh. Yeah. So, eh. Ai, ko teia, tō, tō koutou tai ake ko Ilan, ne? so, ka tātā i te kupu, Uri ia ki roto i te reo papa a. Oti, tātā i te au mero kupu, teia, te au morphemes, ne, e uri ia i te au morphemes, e te au tāki ato, e te au me umere i roto, e tātā i roto i konei. E, oi, e, Anganga nui, anganga mārie, inara e nui te, te, te ua. nui te me meitaki i roto i teia anganga kia, kia aka kiko i te manako, nē. And, but, Yeah. Teia. I roto i te reo papa a te scientific method. um, ko teia rāwenga, e rāwenga e rawenga, kāre e rawenga nō te papa-a, e rawenga teia nō te ou iti tangata kā tōtō o te ao. Ko teia te, te rawenga e, e kite te ou tangata kā tōtō o te ao i te, i te, i te ākaranga o te ao, ne? So, tātou kā tōtō i te ao e anganga i teia rāwenga kia, kia pakari atu te, um, te, te kiteanga. Um, e, e me, kāre e me tika, e, e manako papa āteia, e manako no te tangata, te tangata, te au tangata kātō o te ao. Um, me, me, kāre, me kāre tātou e, e, e angaanga mei, mei teia, kāre e rauki a tātou i te, te āmani te waka moana, i te āmani te ari, i te āmani te vai rākau, i, i te reira, te reira, te reira. Ka apii tatou me teia, me teia rawenga. Me kare kite, ko teia te rawenga, ina ra, ko teia te rawenga. So, uh, neke o i teia ka riri. So, ākara, ākara matatio koe i, te, i ta au Data, tupu te manako, oh, mei teia, mei teia te, te rawenga. Hai, ko e te hypothesis, tō manako e aka pē e te rawenga, ne? So, tā matamata koe i, i, i tā au hypothesis, tā matamata me e tano, me kāre e tano. Ne? Uh, me e tano, ai, ko tano, ai, ko ia te, te manako. Me kāre e tano, manako aka au ki a, ki a aka tika i te hypothesis, Aere aka ou i te tāmatamata, tāmatamata aka ou. e tano, ai, kua mako, kare e tano, aka tika aka ou, ne? Koia te, te, te anganga o te, te kimi ki te anga, te, te, ki ara ara ia nei, te scientific method. But e me matau teia, anganga mei teia tātou kā tōtoa. Ne? And, ka, ka kite au, oh, kāre tano te kai, tōku manako, ka, ka aka tika. So, me ka aere au ki roto i te vairanga, kimi au, te nuianga o te taime, ai, koia te, te papaanga, e kupu tē, e kupu numero, e te nōmena. But, e nāra, i tētahi taime, Oti, aeri au ki tētahi raara, ki tētahi tangata, rua raara ki a ia, ki a, ki a Tā Matamata aka, oh, me e tano tōku manako me kāre, me kāre rā, nē? So, e rua te, te tū Tā Matamata. Tā Matamata i roto i te vaeranga, i roto i te, te kupu tātā ia, e Tā Matamata ou kone te naina e e me waito e tu tamatamata aka ou te waito anga ne so e rua te tu tamatamata te waito anga e te kimi te ou papa anga ne te ou patterns ne mako taka yeah. uh, eh. kari me ou tei ano koto ne puka aka kite i te ou ture o te reo, te ou ture o te ou kupu, te ou ture o te ou, ā, te āmaneanga o te kupu, te tangianga, te tākiato, te tākiato kōrero, te reira, te reira, te reira. Koia te, te karāma, te, te aka kiteanga o te karāma o tētahi reo. Ne? Koia tētahi, te, tētahi pou o te, description and documentation o tētahi reo. Um, inā rā, kāre oti, no atu nui, nui, nui, tā kuanganga, nui te puka, nui te au, te au pākau, uh, te api i ia, kāre oti. Nō te mea, kāre e noʻo pū te reo. Me e whaarara, e ora ana, ka, ka neke, ka tau i te reo. Te au reo kā tō tō te ao, kāre e me mate, e me ora. Nō reira, ka tupu, ka taui, ka tupu, ka taui, ka ka tuke tuke, ne? So kare i rauka i te, i te mau, i te kā tō tō tō anga o tētahi reo, no te me, tau e aere, tau e aere, tau e aere, kare e no o moe. neke neke, neke neke, i te, i te tuatau kā tō tō, no reira, uh, Kāre oti. Kāre i oti te anganga, ka anganga e tū ata ū atu. yeah. Um, yeah. Taka, marama. Mm. Yeah. Yeah. Ka tupu, ka tupu. Me, me wa arara, ka tupu aka o. Ne. E me mai taki, e me umere, ne. Um. Pei a teta i au a uh, uianga, uh, nōku, um, ka ka eki au e me o onu, me kāre, e me mei taki no te, no te tangata āpi'i, e manamana tāteia, e me o onu, me kāre, e me mei taki no te rawe. Ne? Um, tētai, e me aka au, e me, so, e, e, e manamana tā nui tei ana, ko kite koutou i, i, i, i, i, i tāku uh, puka roa, ne? E, e, e mata ora koutou i te, i te tatau i te reira puka? Me kāre tupu te manamana tā. Nō te me, ngā tā te au kupu i roto, ngā, ngā tā te au manako e manako technical, ne? Kare, kare me māma i te, i te mārama. Mm. So, teia tētahi manamana tā. So, i teia nei, tāta au i tētahi puka au, no te no te tangata kare to unga reo, ne? So, e, e, kino te puka roa no te nuianga o te tangata. So, ka tata au i tētai puka au, ne? No, so, e me, e manamana tā, me e tātā ki a tano te kai, kia taka ki te, te tōuna, me tata kia māma i te mārama, e me e mana mana tā. So, um, a lot of the time, it's good to do technical version and then also a version that's for everybody. Um, but this, the problem in our jobs a lot of the time is that they are this the doing the version for everybody is not valued as much in the proper education system. So this is a bit of a problem that we have, but um, I think it's important. And yeah, uh, working on it, working on it. Um, and yeah, Various other things that I we need to balance when we're doing this kind of thing. But um, Te roto a Tā i te tai. Taʻi, rua, toru. So, kua kite koutou tuke tuke teia, ko tai e ko taʻi. Te roto a Tā i te tai. Tai. Okota e peapa ware au. So, e amata tuke tuke teia, kare, kare tāpū te a'o, Inā rā, tau i te, tau i te akanekeanga o te, to, me i roto i te kake, so tuke, tuke, teia ki teia, inā rā. Te roto a tā. Tuke, so, taʻi, teia te tāpū, taʻi, I konei kāri e tāpū, inā rā. Tē roto a Tā i te tai. Tai. O ko ta i peapa ware au. O ko ta i, o ko ta i, o ko ta i, nē? So, te o amata, tuke, tuke, kua ki te koto, nē? Nē, tētahi taime, e amata me, e, e te tāpū, i tētahi taime, kāre e tāpū te ao, e tau i te tangi o te ao. Nē. Mm. Eh, so, teia tētahi, tētahi me nō roto mai i, i, i tōku kimikiteanga. Nē. Um, teia tētahi, te, te tuanga o te au wauwera. Nui. E ko teia, te ou tū a rāra pātoi, nui, ne, nui, nui, nui, nui te ou me. Um, teia tētai, me poto ki te koto, nā mua te verepa i roto i te reo Māori, ne? Nā mua te, te tā uu, tētahi summary o te, o te, o te, te kimi ki te anga. But, nui, nui, ne. Okay, so koia te, te karama, te kāreanga o te karama. Um, tae mai ki konei ki te vairanga tuatua, te vairanga tuatua, the documentation, Um, teia tita i ngā vairanga, nā tātou teia, te YouTube, Rāra Māori Kuki Airani, e vairanga kōrero, e vairanga tuatua teia. Nui, nui, nui te teata, e me meitaki teia no te tauturu i te, i te tangata api i ne. Eh? Um, ko teia, te me no te, te, te, um, te are wānanga no te university. Um, ko teia te ingoa Paradisic Delaman Archive i Otareiria, teia. Um, but this one is the one that's been looked after and everything is getting backed up 100 times and it's uh, safe, safe in this in this archive. This one here, just in the public, um, only YouTubers looking after it, they probably look after it pretty good, but um, all these things have to go in here too, so that they're very, very safe and they don't get, they don't get lost to Kia and Ngaro. But um, and this is where our one is, and you've seen it before, and anyone can go in there and look at those things. Um, so it's uh, public, but the back end is being very, very carefully looked after. So kia kore ngaro. Yeah. And um, e o vairanga ke, ko, so ko teia te me i te ākara, i te reo. Ne? But, so, anganga puapinga teia te anganga o te wairanga. Ne? Ne? So, ko teia te, te, te, te, te me puapinga, e, e vairanga ki a kore e ngaro te reo. Ne? Me, me e vai nei te vairanga reo, kāre rā i ngaro te reo, te ora nei. Ne? Um, e, koia te data, te data no te kimi ki te anga. So, uh, kāre au e just make up ua i te kōrero, tā matamata i roto i te, i te vairanga kimi au, tā matamata, te reira, te reira. Um, te au teata, te au, de, te au reo tāreka reka, Me, me aere mai tētahi tangata ou, ka, ina, ina ngaro ai i te kimi ki te, no, no runga i tō tātou reo, um, ka rauka i a ia i te ākara i roto i te vairanga, e, ka rauka i a ia i te tā matamata, me e tano, me kāre e tano from the science perspective because in the old days when people used to come and describe languages, they just sort of think about it really hard and sort of make a claim and then put it in their book, but then no one could check whether how they came to their idea, but this way, because the the um the data is is available for everybody. If someone thinks I've made a mistake, they can come and check, and if I made a mistake, they can correct me, and that's that's better for accuracy and for reliability. This this this way of doing it. So it has two uses. It's very useful for our education and for our revitalization and to use for teaching and all of that kind of stuff. But it can also continue to be used either by me or by anyone else who's interested to, ko teia. Ko te, ko te tumu e angaanga ai au i teia angaanga kia aka ora i te reo. Kia, ki, me, kia aka ora te reo, ka aka ora te iti tangata. Me, yeah. me e iti tangata a rāra i te reo tupuna, e iti tangata ora. Me e iti tangata a rāra reo papa a, Yeah, yeah. And the same method for the things that I've done since yeah. use the same approach and I can use the same collection. And we together have been making the Wairanga bigger, right? Because we we do our recordings and we do our videos and all that kind of stuff. And so we've all contributed to building that uh, Wairanga to make it bigger and better and all of that kind of stuff. Um, so the more we do of that, it does those two jobs. It's for the children and it's in the internet and for fun and all of that, but also contributes to the academic uh, richness of the of the of the collection as well. So it's very very valuable. Kāre i tāku a uh, kimi ki te anga e me mei taki nā koto. Nui kino, nē. So, iki koto i tētai me mēngiti i roto. Kāre, kāre me, te, eh. mei aku. E, e ia a, ia nganga mei aku. kino, no, no teia anga. Nā nā kāri nā, nā te But, mm. You could, you could look at something that that you've learned that has come from me, you know, because you've learned a lot of technical things about the language over the over this program, right? And you might be interested in a particular little bit, and you can use my stuff to help you do that, but you just do a little small piece, like one kind of word or one kind of sentence or one little little piece, not not how do your children do the whole language, you know? That's the, mm-hmm. the kind of size that you could be looking at if you were doing that. Yeah. Mako. Okay. Ko no te apo pungi. Wai tata i te. Kai maanga. okay. Oh. Matora i te kiti a koutou maro maro maro maro au ka riro ki au i te i te ki roto i a koutou i tēnei inara um, A te mate i te... A te mai. Aere mai au, aere mai au. Um, ka oki mai a te uh, waraire, ka are a te tōku waraire. Tō koutou imini. A te paraparau. Paraparau. Te, uh, paraparau. I te tuātou kaimānga, rua rāra tātou. Uh -huh. Ko aku i konei. I roto i reira te kimikimi ahai a research o te ataata mo te pepa. Aeri au, e mana ko mo te reo ki atu me te ao. Aeri au, he pai ka parani au i te tahi mana ko e a tuke o a karai a ko my research, right? E a I pick a specific topic for my research in regards to te reo Māori. Yeah? Kia ora ana ake. Kia ora ana. E, ua ngā o tāku, e, aru ki utai wawe mai anei na kone no te akamara mara mā ngai te kōru. E, nā mātou rā e hiki tā, te, te ātāku kā, kā kimi kimi. Ai, ai, ai, ai, nā kōtu, ai. Tōu kimikimianga i tāu, tāu, tāu kimikimianga. Kua ere mai ana koe, kua kite ana koe i tētahi au ngāi e au reta ngaro a ere tētahi i roto i tā tātou arawe. Āe, āe, pēnei e, um, āe, ka tuku au i tētahi i au manako no, no te reira, āe, āe, uh, kari, yeah, a popo pea, āe, āe, pēnei e, yeah. But, ai. Um, i a tātou e, e, e aere ana, i a tātou e aere ana i teia, teia ngā e te tuma, uh, pēnei e ka tupu tēta i manako, ka tupu tēta i manako e ka, ka aka, aka papa i te parāni no, no runga i tēta i manako ai. But e nui te au me toi, mm. yeah. tāku e ina ngaro,